السلام عليكم معنا حلقة جديدة من لعبة Resident Evil 4 نكمل الشابتر الثالث المرحلة الثانية ان شاء الله شوف برفع الحلقة شوف الحلقة اللي على القناة ارفعها حتى لا تقولي لي كذب والحين شوف قائمة العاب عندي حتى عندي اصلا ستيم آه ما عندي جماعة بس ان شاء الله اللي عجبه يجي هذا اسمي هذا ايدي طبعا موجود اسمها معلوماتي welcome to my page in Steam واللي يحب يشتري طبعا في العاب واجد موجودة Grand Theft Apex Legend مجانية على Steam اللي عنده حاسوب يقدر يلعبها يا شيخ مجانية وللحصرية اللي يبي يلعب Resident Evil 8 Village موجودة اللعبة كاملة تسعة وخمسين point تسعة وتسعين دولار الإكسترا كونديشن أربعة إلى خمسة دولار اثناعش دولار الجوائز أو اسمه التعليمات دايلوكس إديتن واحد وسبعين دولار هذا الدايلوكس الإضافات اللعبة كاملة كلها تصير تسعة وسبعين دولار شوفوا المميز فيها وفنكم طبعا ثواني احنا نخلي لعبة هسه خليكم مع اللعبة مشاهدة ممتعة You're right. I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! for you. كذا يكون خلصنا الشابتر آه، المرحلة الأولى من الشابتر الثالث ونبدأ بالمرحلة الثانية Donegan, what happened? The transmission got cut off. <laughs> Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. انت بتلقم يعني بتلقم يا كلبة يا كلبة بتلقم زين غصب عنك حيوانة بس يلا بس ايش ولا حرف ولا كلمة يا حيوانة كذا ولا كيف شيخ انا حاقد انا حاقد كنت في الشغل تعبت همزين همزين اني حفظت همزين اني حفظت لو اني حافظ كان راح كان كان كان راح كان راح في الواي باي لما اني حافظ في السيف لاي طبعا بعد رفع الفيديو الله يقطع مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة اليوم مو حظي اليوم خرب ابليس كويك لود بيبي ايوه رجعنا خليك ذكي لا امل اكثر ابو اللاج يا شيخ ليش ليش اللاج الاليم هو في اماكن ثقيله كيف لما اجيب الرجل يلا بس قول بس دوك ورا يا شيخ عليك Alles unter der Radwart. Bu ne eveci? Aha. سأقع في الفخ مرتين يلا بس الفخ ما وقع فيه مرتين الفخ للأغبياء يا شيخ أحيانا ألعب فيكم لعبة سيئة وحيوانات Mutten, muttetje. Ja, wat oh. is. Lap. Ja, toen ben je het nog meer pakken, maar Waarom niet? Zit op de onwaarde recordpagina hoog. جاي جاي صبر جاي حيوانات بس والله سوي فيه فعلا انت وجهك مو هالجو هاي الجماعة قاعد يصلون صلاة العشاء تعبان تعبان هو وين اسجل تعبان مريض fazer. Kiko, Kiko, que minha... Kiko, que Kiko, Kiko, que Mabal, Kiko, que Lá tá que Kiko, Mabal, que Mabal. كلكم كلكم كلكم كلكم كلكم ايوه ولدي يا ولد وخر وخر بدوده وخر بدوده ما بيموت من ابو دوده تعال تعال تعال تعال تعال شايف نفسك ها hou ik safe, dat krijgt hij nou zo. Ok, قم يا الله قم حبيبي قوم ابي اسوي فيك الحركه دي Welcome! What are you selling? Is that all, stranger? <laughs> Thank you. Is that all? <laughs> Thank you. Ah, I'll buy it at a high price. <laughs> Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all? <laughs> Thank you. Is that all? <laughs> Thank you. Is that all? Not enough cash, stranger. Is that all? <laughs> Thank you. What are you selling? Is that all? what are you, you buying? Is that... <laughs> Thank you. What are you selling? Is that all? <laughs> Is that all? <laughs> Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all, strength? Thank you. What are you selling? Come back. بعد ما طورنا خلونا نكمل أربع دقائق أفصل بعد المرحلة دي بالضبط هذا المكان اللي راح نجيه تدري لا تضرب زين هي الفاشل or Ghazan. Alright. والله اني حاقد عليه خلاص يا شيخ والله اني حاقد خلاص بس آه، يكفيك هكذا مو ده هذا Just how that going, dude. There we go. Boom. Motherfucker. Maybe. Hadiru. Eu ando lá, minha frente. Acho que é uma que están a robar. He's gone. He's escaped. تعال تعال تعال تعال اي تعال تعال يا كلب على بالك تفهم على بالك تهرب ها والله طشرت كل ما ادري وش ايش اشمل اخر قتلك كنت راح bye bye. هات المفتاح يا كلب عمي خلاص بفتح باب الاكشا اللي دي. الباب فوق الله يهديك يا شيخ هذا ما ينفجر البابا البابا هناك يا خوان دخت قسم من الخابط الباب هنا والمعركة المزعجة ستكون وراء أهل الباب كنت أتمنى لو في خزن بس ما في إلا بعد المعركة الخايسة دي ستشهد بنا معركة لم يسبق فيه أيوه 1 3 4 2 1 3 4 2 هذا هو حل اللغز وان كذا قلنا واحد ثري ثلاثة فور أربعة فا تو اثنان خلاص السيد المسيح هذا هو خلاص حبيبي لغة السحب يلا بس pleasant surprise. I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. You don't need me. Then get off my back, old man. <gasps> Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. صيدوني بقتلكم مثل الورع سلازار حقكم ده شايفين نفسكم ها حبيبي حبيبي تدللون يا حبايب صدقكم واحد ورا الثاني تعال تعال تعال انت يا تعال اول واحد ثاني واحد ثالث واحد لا ثاني واحد ثالث واحد اوكي تعال تعال ايوه هلا هلا بيكم نيس هلا وات موت يا بابا العب فيكم لعبة اليوم وانا بمكان ابلع بس كلب بموت بموت بموت بسيطة بسيطة وريك وريك حالة يم اخي تعال تعال تعال تعال ايه ¡Gracias! هنا خلصت الحمد لله ثلاثين مرة خزنا خمس ساعات وسبع دقائق وستة وخمسون ثانية نعمنا وجولة واحدة فقط اللعبة أول مرة الموت طبيعي ناتشرال نورمال